hello and welcome to Astro Tree इस बार पितृ पक्ष पितृ पक्ष 2021 स्टार्ट डेट 20 सितंबर 2021 सोमवार से प्रारंभ हुआ है और अब इसका समापन 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को होगा इस बार इस दिन 11 साल बाद गज छाया योग बना रहा है इस दिन कुमार योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन सूर्य चंद्रमा मंगल और बुध ग्रह मिलकर कन्या राशि में चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं ऐसे में कुत्युग काल में श्राद्ध करना अत्यंत ही चमत्कारिक फल देने वाला होगा एक छह छह अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सूर्योदय से लेकर शाम चार बज के चौतीस मिनट बजे तक हस्त नक्षत्र में होंगे अमावस्या के दिन यह विशिष्ट योग सूर्योदय से शाम के करीब चार दशमलव तीन चार तक रहेगा यह स्थिति को ही गजछाया योग गजाचाया योग कहते हैं यह भी कहा जाता है कि जब सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो और त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र होता है तब गजछाया योग बनता है दो शास्त्रों के अनुसार इस योग में श्राद्ध कर्म अर्थात तर्पण पिंड दान पंचबली कर्म ब्राह्मण भोज की मिली हुई खीर का दान वस्त्र आदि कर्म करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं यह योग उनकी मुक्ति और तृप्ति के लिए उत्तम योग है कहते हैं कि गजछाया योग में किए गए श्राद्ध और दान से पितरों की अगले बारह सालों के लिए क्षुधा शांत हो जाती है यह श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ योग है इसमें किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है तीन इस योग में श्राद्ध कर्म और पितृ पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है पितृपक्ष में गजछाया योग होने पर तर्पण और श्राद्ध करने से वंश वृद्धि धन संपत्ति और पितरों से मिलने वाले आशीर्वाद प्राप्त होता है चार कहते हैं कि जो पितृ उनकी तिथि पर नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं अतः इस दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए पाँच अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित्री श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं छह सर्वपित्री अमावस्या पर पंचबली कर्म के साथ ही पीपल की सेवा और पूजा करने से पितरी प्रसन्न होते हैं स्टील के लोटे में दूध पानी काले तिल शहद और जौ मिला ले और पीपल की जड़ में अर्पित कर दे शास्त्र कहते हैं कि पुनाम का त्रायते इति पुत्र जो नरक से त्राण रक्षा करता है वही पुत्र है इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले